É um ponto maravilhoso, realmente muito elegante. Esta curvinha de baixo e esta, esta, esta que vai paralela à outra, portanto o azul com o amarelo, isto é top das